assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar xush kelibsizlar bitta bitta like'ni ayamaysizlar degan umiddaman bugun kechga 28 o'yinimiz bo'lishi kerak 112 dan saplovli bilet qapti sheroy alloh yaksati 12 dona bilet tash darvozi 28 mondagay harakat karda bilet bigirin bitta emas ikkita ikkita bilet olingizlar o'yinda shans juda ham kam общий biletimiz o'yinimizda 499 ta edi priz soni 62 taki главный priz bir dona 100 ming rubl bir dona 20 ming rubl ya'ni 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan 5 mingdan 3 mingdan 2 mingdan pul konvertlari bor kimdir glavni priz utib olsa xudo xohlasa promoy efirda kaftalaringizni zinglatib turib talab beramiz bugungacha o'yinda hammangizga omad ya'ni общий билет 490 nuqta nobud priza 62 dona glavni priz yakda 100 000 рубль yakda 20 000 рубль бо 8000 7000 6000 3000 2000 пулой конвертият карта ба номи хуршед ҳозир метавонед 500 сум қатъи бахто турсанч инҷа гарантия надодад метавонед 5 та бигир метавонед 10 та бигир 10 та бигир 10 та шанс 8 та бигир 8 та шанс 5 та санс 5 та шанс бўлади 10 та санс 10 та шанс o'yinimizda shans juda ham udar jigarlar Poddeshka qilingizlar, biletni tugataylik, bilet turi chiqarib o'yinni boshlaylik. Hammangizga omad tilayman. Biletimiz bor. O'yinga qatnashish o'z omadingizdan 100 ming rubl turing archingiz bo'lsin, qolgani bir qiymat pul konvertlari bor. Hammaga omad, katta rahmat, like bosganingiz uchun juda ham xursandman. Hammalaringizga yegilik tug'andar. Bilet olingizlar, o'yinimizda 112 ta biletimiz qolibdi. Hamma yegilik tilayman. Xudo qolsa bugun kechga o'yinimiz bo'lishi kerak. Hammaga omad jigarlar.